საკანონმდებლო ორგანო მიმდინარე წლის ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით მსჯელობას განაგრძობს 2015 წლის ბიუჯეტს დეპუტატები დღეს რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების და აგრარულ საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილავენ პროექტის თანახმად ქვეყნის კანონმდებლობით განსაზღვრული გადასახადების შესაბამისად მობილიზებული საბიუჯეტო თანხების ერთობლიობა 120 მილიონი ლარით იზრდება საჯონ კორექტირება გავაკეთეთ ბიუჯეტის იმ დროს საფუძველი იყო თქვათ მაკროეკონომიკური პარამეტრის შემცირება 5%-ამდე ეკონომიკური ზრდის. იმ დროს ჩანდა რომ მართალია ციფრი რეკომენდირებული იყო ჩვენი ეს პარტნიორებისგან საერთაშორისო ორგანიზაციებისგანაც. თავიდანვე ჩანდა რომ ზა იქნებოდა უფრო მეტი.